eh, agradecer eh, a noso sindicato este, este premio, especialmente a Unión eh, Comarcal de Vigo, de, de Comisións Sobreiras, para os premiados, creo que para todos, é o mellor premio do mundo recibir o, o premio desde marzo das Comisións Obreiras de Galicia. Non? Eh, quería valorar algo máis pero que ter a fortuna de que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, me, me o premio, me fixo recordar, eu lle decía cando me entregaba, permíteme que che diga gracias camarada. Pero me, me, me fixo recordar dúas cousas, que nos reconforta ter este, eh, que Abel Caballero seña o alcalde de Vigo e Xosé Antonio Sánchez Bugallo o alcalde de Santiago, Concello ou comarca a que eu pertenzo. Porque vivimos un cambio político en Galicia e temos, sentimos moito unha grande inquietude de que as promesas na campaña electoral dun maior diálogo social e dun goberno para todo non se cumpla. Esperemos que se cumpla. E esa garantía tamén son os alcaldes de Vigo, de Santiago, da Coruña, de Lugo, de Monforte e outras cidades de Galicia. Por lo tanto, eles, Abel e José Antonio foron camaradas de algúns de nós no Partido Comunista de Galicia ou no Movimento Comunista de Galicia hai eh, 35 anos e hoxe son alcaldes xunto con Losada na Coruña das maiores cidades de Galicia. Digo isto para non caer na nostalgia solamente, senón pensar no presente e pensar no futuro, verdad? Valorar, polo tanto, moito a compañía deles, a vosa compañía. Valdino Varela tivo que marchar, a súa muller non se atopaba ben. Juan Bacariza de Citroën está por aí. Leirós de Barreras está por aí. Porriño, Tito Ucha, tantos daqueles anos, compañeiros nosos, Pa min é unha alegría recibir este premio con outros camaradas e amigos da loita antifranquista eh, Luis Pasín, Enrique Veira e Concha Lago Piñeiro que por as circunstancias que fora non pode estar aquí pero para min e para moitos de nós é como se estivera verdad? pero quen máis sinto como cerca como cercano da, das razóns que motivan este premio é Eduardo Fernández. Eduardo Fernández, que non o vexo, non sei en que mesa está, Eduardo, foi meu compañeiro nos tempos en que estaban, estive máis implicado no movimento obreiro en Vigo, sobre todo en 1972. Eu era o responsable do movimento obreiro do Partido Comunista en Vigo, e ele era xa un dirigente de Comisión Obreira na cidade. Eu non sei, Eduardo, como nos facían caso. Ti tiñas 24 anos, eu 25. E non sei como nos facían tantos casos, nalgúns casos, homes e dirigentes sindicales curtidos e maiores. Penso porque éramos serios e responsables, como dirías ti seguramente, verdad? E o vai decir dentro de pouco. Creo que moitos desos dirigentes de fábrica dos anos 70 xa foron premiados e faltábamos nos, Eduardo. Faltábamos os que facíamos as octavillas. Eh? Fal, fal, fal, faltábamos os que en marzo de 1972 sacamos o primeiro diario de Comisión Obreiras en Galicia, Vigo Obreiro, que xogou un papel fundamental entre a folga de, de solidaridade con Ferrol que houbo en Vigo en 1972 e, e a gran folga de setembre de 1972. Pero sobre todo, Durante os 15 días de folga facíamos unha octavilla cada día. Por a mañán había unha xuntanza con Baldino, Baldiño, Porriño, Andrade, que non está aquí neste momento, eh, Bacariza, o Isidro, algún de Citroën, algún de Santo Domingo, etc., para recoller todos os datos, analizar a situación e trazar as perspectivas. Eles ian a asamblea de fábrica ou a asamblea xeral do Movimento Obreiro e nos íbamos a redactar a Otavilla que logo imprimíase pola noite clandestinamente e aparecía Vigo regado ao día seguinte coas octavillas do que nos bautizamos como o Comité de Folga Xeral unha maneira grandilocuente, cando en realidad era a inter de comisións, era coordinadora das comisións das diferentes fábricas. Decir aquí tamén que aunque queda como outros moitos, supoño, para ser premiado noutra ocasión, Está aquí Figueroa, o compañeiro traballador do Porto que tiña na súa casa o aparato de propaganda do Partido Comunista onde se facían esas octavillas. Esos son os méritos que hai que recoñecer porque cando nos premian a uns están premiando por representación a moitos outros. En fin, eu prometín ser breve, o sentido destes premios é crear unha conciencia na novas generacións e cadros de Comisións Obreiras eh, da historia do sindicato, do carácter sociopolítico do sindicato de Comisións Obreiras que nunca debería perder, onde ao mesmo tempo que eh, se preocupan os dirigentes sindicales pola reivindicación laborais, que é a súa razón de ser, se preocupen tamén pola marcha do país e do mundo como sempre foi característico da historia do momento obreiro do século XX esperamos que o seña neste século XXI. Creo que estes premios sirven, deben servir tamén para reivindicar o papel histórico de Comisión Sobreira na luta pola democracia, que polo regular é, é, é, recoñecido, pero non tanto o papel que na clandestinidade o movimento de Comisión Sobreira xogou para que existira un sistema sindical democrático como o de, o de hoxe en día. Eso non é tanto recoñecido, porque efectivamente hai un sistema sindical diverso e plural, pero hai que recordar hai que recordar que dende a clandestinidade ninguén fixo máis que Comisións Obreiras porque non só no futuro pudera desenrolarse o seu sindicato libremente, senón o pudieran facer outro sindicato. E iso non se recoñece, porque iso é o que nos pasou a nós tamén coas comisións campesiñas. No ano 1970-1971, en condicións moi duras, iniciamos o movimento campesiño en Galicia, en Ourense, se, de, se, de, se, de, se provocou unha represión brutal contra ese movimento campesino está aquí Norberto Salgado, o máis xoven de nós dos procesados de comisións campesinas de Ourense de, de aldea de Mourazos en Berín e sin embargo dese semente que saliu, continuou por parte de outras organizacións sindicales a loita contra a cota empresarial da, da Seguridade Social Agraria, pois nunca se recoñeceu eses orígenes de, de loita e de represión en Ourense por parte de comisións Campesinas. Eu sei que iso é tarefa de historiadores, sei que os historiadores están a facer, os meus colegas o están facendo tamén, pero nós, por si caso, temos que manter viva esa memoria histórica. Mais nada, adicar este premio de acordo coa miña familia, Mucha, que por a súa edad non pode estar aquí, Mariluz, e Xiana a Manuel Barros, o rapaz da aldea de Coruso que traballou 36 anos no taller de Barrera, Meu pai e actor literario recoñecido hoxe en día. Mais nada logo, longa vida ao Sindicato Nacional das Comisións Obreiras de Galicia.